in de modder en mijn haar is zo warrig als mijn hoofd. Niet meer wachten op magische krachten, gedachten die ik mezelf ooit heb beloofd. Stap voor koffer niet gepakt, ook nog geen route bedacht. Maar ik ga en ik val en ik sta en ik ga nog steeds. Stap voor stap. verdade. Thank you.